Stoję tyłem do ulicy, do numeru 18 na ulicy Gdaciusza i zabudowa przedwojenna tego osiedla Żerniki we Wrocławiu wyglądała tak. Numer 15, tu pewnie 17, a tam już niestety domki powojenne a tam domki przedwojenne. Identyczne domki są na ulicy Komeńskiego. Sugeruje to, że Zagłoby została wybudowana najwcześniej, ponieważ ten, ten projekt domku jest taki najbardziej nowoczesny z tych przedwojennych. Luty 2014 rok, filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.